cambia. Los ya cambia también lo justo, cambia todo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia encima, con los años, cambia el paso de tu rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie los extraños. Cambia el vacío brillante para el mano oscurillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentido, un amante, cambia el rumbo al caminante. Aunque eso te hace daño, así como todo cambia, que yo cambie los extraños. Cambia todo, cambia, cambia.

cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. nombre Martita, soy compañera de Mario de acá del curso de gastronomía de Infota. Ahí está la Eli y el, el El ¿Y qué tiene que hacer usted? Estoy sirviendo la harina tres veces. Voy a la primera. Voy a la primera? Sí. Ya. Vamos a hacer que quiera de trufa. Sí, Para que quiera de trufa. Pan que quiera de trufa. Para <laughs> Con para lluvia, para lluvia. ¿Con para lluvia? esta está buena la segunda. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? La margarina la Hay que batir, verdad. No, los huevos que batir. Yeah. Egoístas, esclavistas, nada real. esclavistas, nada realistas, egoístas, esclavistas, nada realistas, egoístas, esclavistas, nada realistas, universales, emociones, rigen nuestras acciones, deseos insatisfechos, palabras y hechos, universales emociones, rigen nuestras acciones, deseos insatisfechos, palabras y hechos, me gustas, ver y saber más nada de ti, te di una noche de luces y ruido, no sé en qué mundo perdido, iluminó tu sonrisa y tu pelo, Volé del infierno al cielo, Como inventado por energía, como inyectado de alegría, entre tanta confusión, deja de esta imperfección que nos ciega y nos ata. El sufrimiento machaca, machaca, machaca nuestros sueños, bellos, sueños, ellos son. Espejismo de tu reflejo, en él estoy perplejo. Rara nomenclatura, son instintos de la natura universales emociones rigen nuestras acciones, deseos insatisfechos, palabras y universales emociones rigen nuestras acciones, deseos insatisfechos, palabras y En mi sueños está la bondad y la maldad son dos caras de la misma moneda, son dos almas que en la rueda que todo el universo no razona, por eso amiga mía yo acepto compañía para ir. adivinando cirugía, ciencia que no tengo. Se si oye, vengo para adelante, para arriba, para lado. Sigo elevado, mismo por tu belleza fantasmal, naturaleza material. Rara nomenclatura, son instintos